<clears throat> Assalomu alaykum qadrli YouTube foydalanuvchilari va mani kanalimni подписчиклari va подписаться qilmasdan shunchaki YouTube'ni agar videom adashib rekomendatsiyaga chiqib qolgan bo'lsa, o'sha yerdan kuzatayotgan yoki qidirib topib yoki bo'lmasa Najot ta'limda Foundation guruhlarida tahsil olayotgan hurmatli o'quvchilar, tengdoshlarim. Xo'p. Sizlar bilan yana men samandar Hajanov va hozircha hali ham kanal nomi foydali kontent, hali ham o'sha o'xshamagan dizayn, hali ham o'sha shoshilinch ochib olgan kanalni dizayni bilan mani ko'rib turibsizlar xo'sh bugun biza sizlar bilan nimani o'rganamiz bundan oldingi videoni uchinchi dars aytib o'tganimda agar ko'rmagan bo'lsanglar tepada mana подсказкада chiqarib qo'ydim kirib ko'rishingiz mumkin ya'ni shu bir biriga bog'liqroq bo'lgan mavzu agar o'sha mavzuni ko'rib bo'lib keyin bu darsni ko'radigan bo'lsangiz mavzu yana ham tushunarliroq bo'ladi sizga ya'ni hozir biza massiv mavzusini o'tamiz birinchi bo'lmani yo'l so'zini ochib olamiz mana biza 3 darsda turgan yani yozgan dasturimiz hali ham turgan ekan xuddi mana mana shu holatda mana shu holatda agar bizda mana bu e, takrorlanuvchi operator ya'ni fordan foydalanmaganimizda biza mana number o'zgaruvchisini e, masalan 5 kiritsak 5 ta o'zgaruvchi qilib olishimiz kerak edi ya'ni u 5 marta bitta o'zgaruvchiga murojaat qilyapti endi biza hozir shunaqangi bir yo'lni qilamizki bitta massivga murojaat qilgan holatda cheksiz marta ichiga murojaat qila olamiz cheksiz marta unga ma'lumot kirita olamiz undagi ma'lumotlarni qayta e, foydalana olamiz ya'ni e, hozir man mana bitta for bilan berdim masalan n o'rniga besh kiritsam bu yerda u besh marta mana shu songa e, mana shu o'zgaruvchiga murojaat qiladi number o'zgaruvchisiga murojaat qiladi va hech qanaqa son oxirida xotirada saqlanib qolmaydi faqatgina beshinchi raqam saqlanib qoladi xotirada sababi bitta o'zgaryapti masalan 11 berdi. 11 bo'ladigan esa 22 bo'ladigan esa 33 bo'ladi. Ya'ni oxirida mana agar mana hozir qana bundoq qo'yaylik. printf deylik, foiz foizda deymiz, masalan, numberni chiqar deylik. Mana shundan pastdagi numberning so'nggi qiymati deymanda Hozir bitta slash ham tushirib tashlaylik, tekin to'g'rimi? yopib qo'yamiz dasturni ishlatamiz nechta raqam tanlansin olti deylik mana ko'rasizlarmi numberning so'nggi qiymati ellik yetti ya'ni xotirada bitta dona yacheykadan foydalanyapti ana o'sha yacheykani o'rniga har xil son qo'yib ko'ryapti har safar shunaqa ekan ya'ni oxirida bizda faqatgina ellik yetti sonni oldi ya'ni man numberga ma'lumot kiritgandan keyin masalan beshta oltita ma'lumot kiritadigan bo'lsam man ularni qayta ishlolmayman ya'ni ular bilan qaytadan olmayman chunki ular xotiradan chiqib ketgan bo'ladi bir martalik xuddi operativkada foydalangan o'tib ketib qoladi lekin massivda man kiritgan ma'lumotlarimdan xohlaganimcha foydalana olaman xohlaganimcha unda e, yaxshilab o'tirib olinglar yaxshilab e, kuzatishinglarni so'rayman sababi biz mavzuni boshladik ho'p bugungi mavzuyimiz bizani massiv xo'sh massiv nima massiv bu bir turdagi bir nechta o'zgaruvchilardan iborat to'plam o'shalardan iborat ham iborat to'plamga massiv deyiladi ya'ni masalaga oddiroq tushuntiradigan bo'lsam masalan tasavvur qiling savat bor siz olma teshishib ketyapsiz ana o'sha savatni sizni massivisiz har olma solganingizda ichida qoladi olma to'g'rimi xohlasa siz olasiz tekshirib ko'rasiz to'g'rimikan noto'g'rimikan ya'ni e, yaroqlimi iste'molga shu olib tekshirib undagi ma'lumotdan qayta foydalana olasiz mana mana shu narsa bizada massiv deyiladi xo'sh biz endi mm, massiv nimaligini bilgan bo'lsak endi uni yozilishlarini uni e, sintaksislarni ko'rib chiqamiz va undan keyin masala ishlaymiz har bizani har doimgidek o'zimizga mashhur e, kutubxonamiz include sdo точка h ya'ni kiritish chiqarish operatorlari ya'ni int mainda bizda dasturimizni boshlab olamiz xo'sh massiv bizada har xil holatda bo'ladi ya'ni o'qigan bo'lsanglar ya'ni eshitgan eshitdinglar aniq bir turdagi ya'ni massivni ichidagi ma'lumotlar faqat bir tubga mansub bo'ladi bir tubga masalan E, bir nima bir turga mansub bo'ladi. Faqatgina it bo'lishi mumkin, faqatgina butun son bo'lishi mumkin, faqatgina float bo'lishi mumkin, faqatgina char bo'lishi mumkin. Ya'ni bir turdagi ma'lumotlarni qabul qiladi bitta massiv Masalan, men int dedim, massiv deb xohlagan nomini olishim mumkin. Tan o'rganib qolmanglar, faqat massiv bo'lishi kerak ekan yoki faqat a deb olish kerak ekan deb. Bundoq qilaman. Mana mana shu holat menda massiv ekanligini dasturga ma'lum qiladi. mana mana bu to'r burchak qovusni ichiga men son yozsam massivni ichiga mana shuncha elementni olgan deb buyruq qilgan bo'laman masalan 10 ta desam bu massivni ichidan 10 ta joy ajratadi 10 e, ta element uchun joy ajratadi va xotiradan bu masalan 40 baytni olardi bitta int 4 baytni oladi va 10 ta element uchun 40 bayt joyini oladi xotiradan 40 bayt joy ajratadi a boyagi bizani mana mana numberimiz esa int number uchun xotiradan 4 bayt ajratgan edi Keling, shuni ham number deb ola undan oldingi darsni ko'rib tushungan bo'lasizlar ya'ni hozir bu number 40 baytga teng mana mana bu number esa 4 baytga teng ya'ni tushungan bo'lsanglar xotiradan olgan joyi ko'proq mana mana bu number massiv number massiv deylik mana deb qo'ysam tushunsangiz kerak ho'p joy ajratdim hmm, bo'ldimi uni qanaqa qilib to'ldirishim mumkin man massivni ikki xil uslubda to'ldira olaman ya'ni man dasturni o'ziga massivni elementlarni ma'lum qilib qo'ygan bo'lishim mumkin yo bo'lmasa man e, foydalanuvchi bo'lib kiritishim mumkin ma'lumotlarni kelinglar hozir birinchi bo'lib biza dasturda oldindan e'lon qilib qo'yilgan holatini ko'rib chiqaylik mana man uning uchun man uni o'chirib tashlasam bo'laveradi chunki shart emas e, xotirada qancha joylashini bu yerda chunki man bitta man o'zi e'lon qilaman quyidagi holatda e'lon qilamiz e, masalan o'zgaruvchi nomi o'zgaruvchi nomi turibdi uni orqasi massivi buni xuddi ikonkasi deb bilaylik mana shu massiv bo'lsagina buni massivligini tushunadi dastur kompilyator Xo'p, mana shu go'ralik quvvat ochganimdan keyin masalan yozaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Mana keyin oxirda mana buni qo'yib qo'yaman. Bu so'z bo'lmaydi bilasizlar. Mana, xo'sh, butunlay bo'ldi hozir. Menda int ana int tipiga tegishli bo'lgan number m degan massivimning ichida quyidagi narsalar bor, quyidagi elementlar bor degan narsani men dasturga tushuntirdim. Endi qaranglar, bu yerda bitta narsa bor. Bilamizki, dasturlashtirilari umumiy olganda mashina tili hisobni 0 dan boshlaydi. Ya'ni 0 va 1 larni tashkil topgan. Shunaqa ekan, masalan, bu massivimni elementi 1, to'g'rimi? 1. Elementda turgan o'rni esa 0, 2 niki 1, 3 niki 2. Buni ozon naqd xulosaga bo'ladi. Xo'sh. for deymiz ya'ni massivni ichidagi har bittasiga e'lon qilishimiz uchun e, murojaat qilishimiz uchun mana bu bundan foydalanamiz ya'ni fordan yoki dan umuman olganda takrorlanuvchi operatorlarni chunki biz har safar qayta qayta takrorlan e, harakat qilishimiz kerak murojaat qilishimiz kerak davlat bering oldin hammani tushuntira qolaylik ya'ni printf deymiz e, foizni deymanda masalan yo'q qanday qiling mana int deyman osonroq tushuntirish qayta qayta tekshirish uchun e, indeks ya'ni massivni ichidagi elementlarini o'rni bu indeks deyiladi ya'ni turgan o'rni bu uning indeksi masalan birning indeksi nol ikkining indeksi bir indeksni o'zgaruvchi olamiz keyin yozaman nechanchi indeks nechanchi indeksni tanlaysiz deymiz masalan mana mana bu yerdagi xuddi shu nima e, sizlarga tushunarli bo'lishi uchun kopirovать qilamanda mana bu yerda Э, izoh sifatida e'lon qilib ketaman tushuntirish shundoq so'roq bo'ladi haliroq mana number mana mana shu narsalarga teng slashen slashen ho'p э, nechanchi indeksni so'radi э, man esa scanner qilib olaman foiz degancha indeks so'rayapman deyman masalan xitoy xatolmasa qoldi ampersand indeks mana indeksga olib oldim va uh, printf deymanda foizni foizni manimga um, slashga tushirib qo'yamiz mana qilaylik a eh. mana number m massivni ichida foizni nima deyotgan tushunayotgandirsizlar hozir man просто izoh sifatida e'lon qilyapman teng foizdagi mana demanda endi birinchi foizni o'rniga nimani olsin mana bu indeksni olsin so'ragan indeksini biz so'ragan indeksimizni va keyingisi nimani olsin masalan number m degan massivning indeksinchi o'rnini olsin xo'sh return main deymiz ho'p mana saqlab qo'yamiz test bir Clear quality Golding dasturini qolib ketgan kompilyatsiya bor ekan. Ana bizdan so'radi, qayda? Number ni ichidagi mana mana shu massiv ichidagi elementlar nechinchi indeks otdi? Masalan, men 0-indeksdaliman. Number m ning 0-indeksi ga teng deb bitta slash n tushirayman, jonga tegdi. Mana mana. yo'qolib ketsin to'g'rimi biz dasturchi o'tgan paytimizda hozir flyonda chiqaradi qaytadan dasturni ran qilamiz necha indeks kerak deyapti masalan man nollinchi indeksni so'radim number n ning nollinchi indeksi birga teng mana man bir ya'ni nol yana indeksni so'rayman man birinchi indeksni so'rayman number m ning birinchi indeksi mana ikkiga teng tushunib oldinglar eh, mana noldan boshlasa nol bir ikki uch to'rt mana shu holatda davom etadi masalan sakkizdan menga to'qqiz sonni chiqabildi. Ya'ni sakkizinchi o'rinda turgan mana nol, bir, ikki, uch, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz mana to'qqiz sakkizinchi o'rinda turibdi. Indeksi sakkiz. Ya'ni massiv o'ziga qabul qilayotgan ma'lumotlarni nolinchi joydan boshlab joylashtiradi. Masalaga demak e, indekslarni tushuntira oldim. Bizga hozir mana bu narsa kerak emas. Endi endi xo'sh nimani ko'rib chiqamiz sizlar bilan masalan xo'sh ichkarida turgan indeksni tushuntirdim endi biza massivning elementlariga murojaat qilishni o'rganamiz massivni ichidagi elementlarga murojaat qilish uchun biza takrorlanuvchi operatorlardan foydalanamiz Men uchun eng qulay bo'ldi for sizlarga ham hozir foydalanish uchun for osonroq while bilan o'rgatish mumkin xohlasanglar mayli bundan keyingi misolda var bilan ishlaymiz hozir for bilan boshlaymiz ya'ni for deymiz int i deymiz bu i degani o'zi qisqartmasi degan ma'noni bildiradi i'ni noldan boshlasin chunki bizada massivni elementlari nolinchidan boshlab hisoblanadi i kichik bo'lguncha bizada nechta element bor edi o'nta element bor o'n sonni yozib qo'yaman va i plus plus bo'ladi pastga tushaman qaranglar hozir biz o'zimiz uchun bitta masala qilib olamiz ya'ni shu sonlarni juft indeksda turganlarni chiqarsin oldin xo'sh mana yozaman if deyman indeks haqida gap ketyapti ya'ni mana bu i haqida gap ketyapti i ikki bo'lamiz ikkiga foizga bo'lamiz har doimgidek mashhur bo'lib ketdi ancha ichimizda bu narsa bo'lsa rost bo'lsa shu holat printf desin manga foizd deb turib manga chiqarsin number m ning ikkinchi indeksini shu joyda sizlarga yana bitta narsani ketaman mana foiz bilan d o'rtasida to'rt sonini yoki uch sonini qilsanglar u kiritiladigan chiquvchi ma'lumotga e, ekranda shuncha kursor joylashtiradi probel joylashtiradi hozir mana uch qildi nima mana sezilish uchun to'qqiz qil yo'q joy qo'ttarish ketadi besh qilaylik bo'lsa mana chiqarsin mana bu yerga man izoh sifatida qilaman printf juft indeksdagi elementlar demanda bunaqa qilib qo'yaylik mana mhm, mhm, bo'ldi ran qilamiz endi antena poyga return mainimiz qolib ketgan shuning uchun visual studiyani shunaqa xatoliklari bor mana ran qilamiz xulosa qayerdan boshladi sanoni boshidan boshlamadi mana bu yerdan boshlamadi ya'ni bizada juft indeksda turganlar bir ekan ya'ni nolni ham bilasizda dasturlashtirdi kompilyator juft sonni qabul qiladi va uch ekan mana ikki ikkinchi indeks mana to'rtinchi indeks mana oltinchi indeks va mana sakkizinchi indeks to'qqiz va o'ninchi indeks yo'q shuning uchun o'ninchi sonni chiqarmagan mana hozir xolisalik tekshiramiz mana 5 besh olib qo'yamiz deb просто так uzoq qilsam hozir bir biriga tiqib yozib tashlaydi mana ko'rasizlar Limonaddan boshlagan yozishni. Buni oddiy yo'li bor, mana qilib qo'ysanglar. Mana orasida bitta-bitta joy tashlab chiqsa, amam desa, аккуратный orasidan 3 ta 3 ta joy tashadi. Va 5 qilib demak 4 ta 4 ta joy tashlagan, ya'ni o'sha 5 sonni 5 ta o'rindan bitta boshlab tushuntirdik. Bittasiga 1 yozganda qolgan 4 ta qana qoldirgan. 3 tani o'zini yozganda qolgan 4 ta shunday qoldirgan. Xo'sh. Massivni ichidagi indekslarga murojaat qilishni ko'rdik. Endi shunaqangi narsa qilaylikki massivga ma'lumotlarni o'zimiz tashqaridan kiritaylik buning uchun yana biza fordan boshlaymiz undan oddiyroq bo'ladi printf bo'ladi number number mning foiz deyinchi indeksiga qabul qilgan ma'lumotni bizga izoh ko'rsatsin deyapmanda bundoq qilaylik keyin indeks bo'lsin mana indeks yo'q indeks emas adashib ketdim uzr kechirasizlar i bo'ladi chunki tepada biz i bilan ishlayapmiz bo'lsinda keyin buni skanef qilsin foiz d sifatida skanef qilsin ya'ni butun son sifatida e, o'ziga qabul qilsin ma'lumotni va uni ampersand bilan number m ni number m ni iyinchi indeksiga joylashtirsin dedik mana hozir biz endi e, ma'lumotlarni qabul qilishni boshlaymiz rang qilamiz dasturni oldin ekranni bitta tozalab olaylik mana manbasi kerak emas ekan qolib ketib qoldi. qara ko'rmadim deb tasavvur qilasizlar Number M 0 indeksni nechini yozing voy uzr adashib ketdik mana bu narsa qolib ketibdiku mana mana buni olib tashlash kerak hozir dastur tom ketib qoladi o'zida mana bu narsani olib tashlab chunki biz e'lon qilamiz bu narsani ichida ta element bor deymiz va yana qaytadan ran qilamiz mamrning o'ninchi indeksiga qabul qilsam uchni beshni qirq to'rtni o'ttiz beshni yetti o'ttiz uch ikki uch hozir bu mana shu sonlarni qabul qildi. shunchaki qabul qildi, lekin hech narsa o'zgarmadi endi men buni o'chiraman pastga uchaytib man forni kopyalab qilib olamiz o'zimiz uchun kerak bo'ladi nima qilmaydi shunchaki o'zi turgan joyida yo g'alati bo'lib qoladi bitta bo'lib qoladi shuning uchun biz qabul qilib olgandan keyin pastga tushamiz mana bu yerga izoh qilib yozib qo'yaman ma'lumot qabul qilish mana bu yerda ma'lumot chiqarish bo'ladi bu chiqarish bo'ladi osongina buyog'i printf qilamiz foiz to'g'rida qilaylik shu narsani ham o'rganaylik o'zi uchun kerakli narsa voizda to'g'rida bo'ladi number m ning e, inchisi mana mana bu yerda ikkita slashni olib tashlaymiz judayam uzun bo'lib ketib qolibdi masalan shundoq ham pastga tushayotgan adashmasam bo'ldi xohlasanglar so'zlarga return nol qilish yozib ketaversam bo'ladi shart dasturda tugashini bildiradi return nol Ana. Ekran tozalamas bo'lmaydi. Numberning 10-indeksi. 3 45 bekor 653 yozdim. Nimagaligini endi tushuntiraman. Yo'q, normal ketdi. Tam orasi hisob qilgan. 4D qilmadi, ha, 4D bo'lgan shu narsa. Mana qabul qilgan ma'lumotlarni ko'rdinglar, mana 3 45 50 653 22 44 66 3 23 23 23 Э, tashqari tomondan ham massiv elementlarni qabul qilishni o'rgandik ularni qaytadan chiqarishni o'rgandik xo'sh endi nima qilamiz massiv elementlarini kiritamiz kiritilganidan keyin biz ana o'sha elementlarni satirafiya qilishni o'rganaylik ya'ni yo'q birato'la satirafiyaga o'tib ketamiz nima qilamiz mayli osonroqdan boshlaymiz yo'q bu birato'la sachirib o'tamiz bo'ldi xo'sh qo'shish ayirish oson u yog'ini mana bu yerda indekslarni ko'rsatdim juft indeks degilarni ko'rsatdim keyin oddiy sonlarni ko'rsatdim ularni sizlar anaqa olishinglar oson birato'la qiyroq masalaga o'taveramiz sababi videoni uzoqligi uzun hm, davomiyligi uzunlashib ketmasligi uchun Mana to'lasi masalagi endi massivni ichida turgan elementlarni sortirovka qilish ya'ni o'sib borish tartibida yoki kamayib borish tartibida o'rnini almashtirishni o'rgataman demak boshladik qaranglar avvalambor savol beraman masalan sizlarda ikkita krujkada suv turibdi ikkita krujkada suv bor sizlarga man topshiriq berdim o'sha suvni o'rnini almashtirdim dedim almashtiringlar dedim sizlar bunisini ustiga qo'ysanglar tosh ketib qoladi bunisini ustiga qo'ysanglar tosh ketib qoladi to'g'rimi lekin shu yerda bizada uchinchi запасной e, kurushi kerak bo'ladi ya'ni bittasini quyib turamiz o'rniga boshqasini solamiz keyin boshqasini e, shu mashlab almashtiramiz chiqarib shu narsa kerak bo'ladi oldin aytib qo'ydim hozir ichkariga kirganda tushunib olamiz ketganimni shu man int deyman masalan zaxira deb bitta olib qo'yaman bitta o'zgaruvchi olib qo'yaman to'g'rirog'i ochaman for deyman int deyman i noldan boshlanadi i kichik bo'lguncha e, o'ndan bizada o'nta element bor edida to'g'ri yonidan i plus plus bo'ladi ya'ni masalan man bu for ichida massivni birinchi ya'ni iyinchi elementini oldim ushlab oldim qo'limga to'g'rimi endi man uni qolganlar bilan solishtirishim kerak kattami kichkinami mana shunaqa qilib endi ikkinchi for olamanda undan keyingi ikkinchi son olishim uchun solishtiraman to'g'rimi j teng deymanda j teng mayli buni ham noldan boshlaymiz uchun bo'ladi j kichik bo'lguncha undan g bo'ladi mana qaraylar endi zaxirani olaman zaxira teng deyman zaxiraga o'zlashtirib tursin number himning inchisini o'ziga oldi. E, buni qilmagan hisob bu ikkinchi hali sartarosh borku if deyman qarab turing mana e, buni g teng deymanda nima qilamiz bitta Milliy bilan ham o'ziga solishtirib qo'yadi. Techa, bundan qarasa, chiqsa. Bir marta ko'paygan aylanib sikl to'g'rini dasturimiz xato chiqmasin hozircha. Xo'p. Number m ning Keyincha hozir biz nima qilamiz? O'sib borish tartibidan, kamayib borish tartibidan. O'sib borish deylik. ning inchisi katta bo'lib qoladigan bo'lsa, number m ning jinchdan shunaqa bo'ladimi agar mana shu to'rt ha katta bo'lib qoladigan bo'lsa deymiz ichiga tush ya'ni endi zaxira yozamiz zaxira tengligida ehm, number m ning yinchisi avval o'zing ya'ni krujkaga quyib tur keyin number m ning yinchisini o'rniga boyagi number m ning yinchisini soldi olmoqchi ya'ni ichiga o'zlashtir keyin number m ning jinsini o'rniga esa menga zaxirani o'zlashtirib ol dedim avvalgi shu joyda hozir bu sasrovka qoldi o'zi uchun ana endi man uni e, ekranga chiqaraman ma'lumotlarni o'zimni bitta bitta bo'ldi ekranga chiqaraman for deymanda man ma'lumot endi chiqarish qutulashtirib olamiz bitta printer qo'shamiz saralangan massiv elementlari keyin bo'ladi bu yerda printf bo'ladi foiz mayli bu yerda nima ketdi ehm, numberning yangisi mana bitta bizda sonni olgandan keyin bitta print qo'yarsan, to'g'ri ma'lumot qabul qilish bo'lyapti bitta print qo'yarsan, shu yerda bizga qanaqa sonlar borligini print bo'ladi foiz deb bo'ladi o'tkazib qo'yaman printfni izoh sifatida saralashdan avval deymanda dislashga tushirib qo'yamiz hamga tushib qo'yaylik to'g'ri qilaylik katta son qilib yuborishim mumkin tashqari tak tak tak indeks degani avval indeks hamchi bitta endi kerak emas mana bu narsa ham bizga umuman kerak emas mana ham juft indeksdagi elementlar bu ham kerak emas bizga xo'sh ishimiz mana yerdan boshlanadi. Forda mana ma'lumotlarni olyapman. Olgandan keyin saralashdan avvalda bir marta ekranga chiqarib yuboraman o'sha olgan sonlarimizni. Keyin integer zaxira davomida mana bu yerda saralayapman. Saralagandan keyin mana bu yerdan yana bitta print qilib yuboraman. Qarang qilamiz. Nima deyapti? Number M topamadik ku Noto'g'ri yozib qo'ydim, nima qilibdir? holat emasmi? ikkinchi qator foiz to'rdi nimani bu bizga tushunmayapti hozir Skanerda to'g'ri printi foiz to'rdi nima nimasi xatomi jiyanimiz keldi tomi ketyapti shekilli ha aytdimku tomi ketyapti ekranni tozalab toza yurish kerak nomeri nolinchisi yozaman qirq besh bir qirq besh uch olti yetti ikki to'qqiz yetmish olti besh yozdim bu yozmayman mana saralashdan avval mana mana bunaqa holatda edi mana bunaqa holatda edi keyin esa kamayish tartibida qilma uzr adashib ketaman kamayish tartibida qilingan saralangan massiv elementlar mana 76 45, qirq besh qirq uch to'qqiz yetti olti besh to'rt ya'ni indekslardagi ma'lumotlar o'zgardi mana mana bu nollinchi indeksda boya 43 turgan bo'lsa hozir 76 turibdi boya 1 turgan bo'lsa e, birinchi indeksi hozir 45 turibdi mana shunaqa qilib ichidagi ma'lumotlarni o'zgartirdim tushunarli bo'ldi manimcha mana slash enter qo'ysam bir chiroyli holatda bo'lar ekan ya'ni yozamiz nima qilaylik bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz mana birdan gacha edi keyin 10 dan 1 gacha qilib qaytadan yozib berdi massiv haqida manimcha to'laqonli ma'lumotni qo'limdan kelgancha bera oldim uni sarsuruka qilishni o'rgandik ichidagi indekslarga murojaat qilishni o'rgandik bitta narsa qoldi uni o'rgatishim shart emas nazarimda xohlasanglar shuni uy gaz o'z o'zinglar ishlab ko'rsanglar bo'ladi ya'ni masalaga boya juft indeks ko'rsatdi men sizlarga juft elementlarni chiqarishni o'rganaylik mana mana bu yerda ozginagina o'zgarish bo'ladi mana bu yerda bu yerda qolmabdi boyagi narsa ozginagina o'zgarish bo'ladi mana shu o'zgarishni kiritib olganinglardan keyin to'g'irlasanglar o'zi ketib qoladi hammaga rahmat darsimiz o'zi yakuniga yetdi nazarimda judayam chiroyli dars bo'ldi mana bu yerda ishorani o'zgartirsanglar aytgancha kamayish emas o'sish tartibida qilaveradi yozamiz o'n 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mana 10 9 gacha kiritdim. Bu menga birdan 10 gacha qilib yozib berdi. Xullas, shuna gaplar. Mana kodni ko'rib to'liq ko'rinishi bu mana qanaqa? Saralash. Saralash dasturi. Hammasi shu, hammasi yetarli. Massiv haqida bergan ma'lumot boshlang'ich ma'lumotlarim hali xudo xohlasa agar yana bir mavzu nimadir massiv haqida nimadir idea paydo bo'lib qoladigan bo'lsa qaytib yana bitta video dars qilaman. Shu bilan to'rtinchi darsimiz o'z yakuniga yetdi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosasizlar, подписка tashlaysizlar. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyada bemalol qoldirishingiz mumkin. Mana men pastda montaj paytida mana shu mana o'zimni ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimni yozib qo'yaman. Xohlasanglar obuna bo'lishinglar mumkin. Hozir ko'rinmayapti menga, shuning uchun mana gazetda mana mana shu paydo bo'lgan bo'ladi. Bundan keyingi mavzuyimiz Xudo xohlasa agar e, undan oldin bironta bir mavzu topadigan bo'lmasam, birato'lasiga matritsiyaga o'tib ketamiz. Shu matritsani o'rganamiz. Xayr, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Samandar Ahadjonov va foydali kontent video e, e, YouTube kanali bo'ldi. Mana bu videoni обязательно ko'ringlar. Buni ko'rmasdan mana uchun tushunsa bo'ladi, lekin tasavvur to'liq shakllanishi bilan xayr. Salomat bo'linglar.